Embang tak gawe mung kanggo kowe sing paling tak tenani nganti saiki

lintang ing wengi gawe ayem ati tambah kekowo rasa kangen ring siramu tresnan Sik yo, Dik. Sampean yakin kate ninggalne aku? Sabar sik yo, Dik. Iki gawe masa depannya awak dewi, Aku janji aku bakal balik. perhatikan ku pastikan